ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсионӣ ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран албатта аз номи канали калхозобод тв биёед ба шумо тахфифҳо дода мешавад занг занед ба шумо кӯмак расонида мешавад салому алайкум азизон ва бинандагон мо ҳоло дар яке аз дукони фурӯши дучархҳои ноҳияи ҷалолин балхӣ вилояти қатмон ҳузур дорем мана марҳамат нархҳои мототсикли шоҳомад 9500 9500 моторош ба чанде нака 11000 матора ино 150 куба сохтаи эрон истеҳсол эълон сборка ҳамаш эрон мешавам ва двигетло японски аниё японски ано иш гор мекан халмуд матор чанд нафар? 150 гор ни аст. 150. Беҳад аҷоиб буд. Сохта эрхон иниш 11 ҳазорай майҳансиклет 200 куба сохтаи эрон а марҳамат дигар инош ҳамаш сар мешавад ай 7 ҳазор сомон 2017 турбанаду вагони ҳами саҳар соат 5 омадагӣ бори навай башо бори навай Анаш эскортай. Я са 10 кубай усили ниматорай, камта ба қувваттарай. Ба чокчош хати. Я ба чога? О, ба чокчош хати ай. Кармонча дора? И 7300 сума. Азор кадоме имро. 7300 сумони. О. Ино 12500и. Аҳа. Не, моторшан дака. Моторо ё 200 кубан ё 200 а? Ба 200 кубан кришка бурош 150. Ин кайер 7000 вагони матор чанд матор? Супер тигр 7000 сомон. 7000 сомон. 7000 сомон. Пачка 9. Пачка 9. Пробег 0. Мотор шанда ирака? Мотор 110 куб. 110. Ина престиж. Вела мотор. 49 кубай 50 куб қай бигем ана 6000 сомон 6000 сомон иша нав нав пачка 0 пробег едам мотор ана иш хонда японский инжектор инжектор иш 7200 сомон дигар мондагиш ҳамаш 7000 7200 сомон اینو برادرها برای 2017 برای 90 همش پرورنی گفتی اپا که همه چی را گذشتگن خیلی درون اینجا انبار خانم وای جای زور کای وای کو پشتان نشون داده دادن انبار پشتا دا چمدان اور صبرت لگی اینجا بودره جواب ای سحر مشتریای ما نه من مرحمت از ناحیه جیهون بوگو روزا مگان اول کو باجی اتری سفینه اگر گفتنی باشه مرحمت من برای نو بو чунон ки мебинед дивикле нав ёнам чикор иҷада савдошумо иҷа савдо иштесане бародара азмотро бадагян бана марҳамат шумо кадом ноҳияед барода балхи ҷалдин балхи ё чанд савдо иштесан ака ино ози ҳафт ҳазор ҳафт ҳазору сад ҳафт ҳазору дусад ҳар хирс нигаҳ менабо кардаш бало ношнаванам ва ягон ҷо ягон ҷош покам агар ягон камбудӣ боша боз хитка бин ягон ношка шай патварник шай хай мешава ки ягон ҷош хурошта гир ва ягон садсум панҷо сум арзон карда метиҳем ина мардуму харидорӣ кардаистан бана бародара ҳама харидор ай ҳар ноҳиё ай ҷайҳун ай панҷ ай хурусон иш ҳафт ҳазору дусад инжектор японский чистый хонда اینا بچه ها هم از سکوتر را تماشا کرده نخوشا با اینا بابی آجی دفوستیم امی ماشین نکسی ای کارولا فرق داره برای که استحصال کاریان اگر یا نکسی مقصد دیو و لسیتی باشن که این چیز به حساب کارولا می روید تیوتا کارولا که مقصد اگر مقایسه کنیم برای که ساخته یپونیا همین قفرقیت دارم айхер 210 кубай вайшам 110 кубай аки сохта япония ки ҳастак баъд инжектора ва ё карбюратора ай ҳами ҳисоб и хонда камака чихел гум престижи мошинае да Thank you. این ماشین بار دادن در چیده شده بیان تو ماشین یک کسی بیارن در کار بیارن خوش دارم بایی را با نظر میگیرن از آده کتا میتونم асос двигател мешава балон ай хел мелча нига намене муакава ё ҳамаш алиш кардан асос двигател кор кун двигател шумар гардед ами мотор чи хел кор менава баъд балонош нав бошанд чархҳои нав бошанд чархош қати мотор дига гуфт гапа ки астайло все меняется биё бо бин ки мутам дар пеш ам дигафта канта газ яка шумо да кадом ҳақ хошед ака шуд тамом марҳамат ака бераҳмат калон ака саломат бошед यो छा कुबा का यो या सादा कुबा या सादा हां ओ जो बिस्मिल्लाह करे तो या की की दो ही हो में भी ने तो छा कुबा ना रे ना का तो द सात कुबा रा सात कुबा ना आ इना बारो जरो двигатели нав нав салафан салафанча мана марҳамат дору дору биёе айремонт да я двигатели нав харе пломбачаш хатяй мана пломба соли мишта ине нахш чиқадар малака ира нах двигателам дувним азор ай яса дахкуба яса дахкуба на марҳамат биён дувним азор ам матори утка пачка пачка пачка и матор э, бор бори гуанҷу ай бори гуанҷу бори хитоя бори гуанҷу бори гуанҷу беҳад бори гемки бо сифата бо сифата оинҷа бародара ҳама вая мотсиклои гуанҷу гуанҷу ё комплекс чанд анака ё агар ҳами хел кардина бигира агар ҳами хел бигира 6 700 метимаш 6 700 6 700 матаскри аса даҳкуба матаршхати комплект нисобрини агар савира чикнем 700 мешавад 700 и дадрош ҳама чизо пура ягон камуди гайка бо ягон камуди надора ҳама ямо намуди ами лавозимоти ами барои зборка карда ҳама чиш ҳаста даставка тамоми ноҳияи ана ҷумҳурӣ то помира то хуҷанда то ноҳияи лахша иншоалло равон мекунем дастапка дорем я бачо ҳархора фаҳмидем худо хар ина зангават кунем бачо бем ало дастапка када равон када метонам азиз дӯстлар э, чунон ки гуфта гузаштем антибиотик мана яхши эрон мотосиклара тоқуз мин беш юз тоқуз мин беш юз тоқуз мин беш юза ана он бир минлардан он акки мин он акки мин икки юз кублик Bulara? 200 kublik. 200 bana. Aa, bunlar 150. Bunlar 150 tane. 150 Eron'daki. Eron. Vagon, scooter, scooter, vagon. 2017. O. Başı bugün saat 5'te ertalab tushgan. 7000, 7100, 7200, Aşağı 7000 de atrofida plus minus. Plus minus ha. Esport 7200 bo'ladi. Yani aşa nimada? Sastanasi yaxshi. Sastanasi yaxshi, bachoqlari bilan. Yana bachoqcha to'ra? Topcha, satancha. Ha. Bargachoq. Yine. bilan. Yana. Shahargashdagi ish. Mana marhamat bolalar. Kayet. 125. Ho. Super Tiger. Bular qancha? 7000 bular. 7000 bular, ha? 7000. buni e, o'tib ketdik mana shu hozir olti mingga tushdi bu Vela motor olti minge tushdi mana motor. bular qancha aka bu olti yarım min. bu nimasi yili ikki ming o'n yetti orqa jitkiz, e, prosta mana shu bitta короче farq qilyapti Bampera. Bampera? bamper чистая пошка honda yaponskiy сборка yapona injektor ҳамаи оғо вагон чотка двигателлари сухой ҳафт ҳазору дусад сомон ҳамеша ҳафт ҳазору дусад сомон ҳафт ҳазору дусад сомон aka qaysi birini sovet berasiz bunisidan olsak выгоднami ma'qulmi bunisi utkalar ma'qulmi O'tkalar o'zi eski keladi, ha minilgan. minilgan Bular yangi o'zimiz sabrat qilamiz. pachka xitoy guanji bo'lsa ham asha bitta nima bor otalar so'zi ha zaporoj bo'lsa ham yangisi bo'lsin ha eski mercedesdan ko'ra bular mercedes bo'lgani bilan bular eski ha bu xitoyda narsasi bo'lgani bilan yangi nolovoy uverina короче buni minasiz ha pachka patsalafan Pachka, patsalafan mana yashiklarni ko'rsating nol nol turibdi nol nol ola haydalmagan benzin quyilmagan quyilmagan даже bu bakiga qancha benzin ketadi 3 litr benzin ketadi 3 litr yuzga qancha yeydi aka ozmiya 100 ga 2 litr yuzga 2 litr ha mana azizlar bu yerda shikolatda ham bor ekan marhamat mana shu joyda tomosha qilamiz mana tayyor turibdi bulari qancha aka bular ana shu yetti ming ikki yuz yetti ming yuz ana shuni atrofida ha yetti ming bu savda bo'ldi уже super Bana. yetti ming yuzga bu savdo bo'ldi уже savdo bo'ldi savdo bo'ldi hozir mana bolalar hazır. bankdan pulni olib olib kelamiz verip zalogini berib chiqib bularni qanday bular aka bular e, ana shu bir yuz o'nlik mana mashindan сборка shundan ana bular a eronmi eron nima guanju guanju xitoyda eng sifatli nima kuchli nimasi firmasi firmasi guanju nimasi yaxshi mol bular nechi pul aka bularni e, olti ming yetti yuzga upakovka beraman yetti mingga сборкасini beraman сборкасы bilan a xullas 6700 ga olib ketsa xohlasa 7000 ga buni olib ketsa Bir yashik ichidan motor bilan polnisi hamma yog'i chiqadi. Pol komplektda komplekt chiqadi. Запасlaydi shurup gayka gaskacha chiqadi. biron kamudisi yo'q Kommodisi yo'q. ha yaxshi ajoyib ajoyib Zavodi bu aziz do'stlar har rayonlarda ana boshqa Dushanbedan, Ro'dakidan, Kuybeshdan, Qumsangindan, Jayhundan qo'ng'iroq qilishyapti rahmat zakazlarni olyapmiz zakazlarni topshiryapmiz bolalar hammasi довольный kelinlar maslahatlashamiz har xillari bor birodaro buyoy maslahat meni whatsappda faqat aytsa birodarlar meni xohishim nomerlarni qo'yganda ana shu ekranga whatsappga yozinglar men whatsappga tushuntirib rasmlarini tashlab sizlarga jo'natib kublarini yozib pullarni chiroyli qilib yozib aytaman ko'p telefonga zvonok qilmanglarki men tushuntira olmaymanda hozir birinchi navorimizdan chiqqanda yetmish olti ming hozir bugungacha просмотр bo'lsa ana shu yetmish olti mingni olti mingni короче подряд menga olti ming odam qo'ng'iroq qilyaptida kecha kunduz kecha kunduz soat birda uchda фархиёқ раҳмат мен ҷавоб бераман мена ишим аша просто ватсапга ёзинглар ватсапга чиндек культура болада бир биримизни яхши тушунамиз биз билан қолинглар ассалому алайкум валайкум ассалом саломат бошед ина бародароно хоҳиш боша ина ватсап да нависен бо суратоша чизе маъқул боша нависта мепартоянд тамошо кунен майлака саломат бошед барори кор